Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, comme prévu, nous allons revenir sur les meilleurs pairings, les meilleurs duos euh, qu'on peut faire ou les plus utilisés plutôt que les meilleurs, les, ceux les plus utilisés euh, dans le jeu euh, pour les commandants légendaires. Alors, on a fait la première partie avec les commandants épiques. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en suggestion haut de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et surtout, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez à présent, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc revenons à euh, cette, fiche, je dirais à ces fiches faites par euh, le euh, joueur sur Discord Abus Panda, je ne connais pas son nom in-game, qui a recensé les duos les plus utilisés dans le jeu. Donc on a vu la partie épique et à présent on va voir les duos légendaires les plus utilisés dans Rock. Alors on regarde cette petite fiche. Et on voit que euh, on a commencé par, je dirais, l'un des plus emblématiques euh, euh, des, commandants de, de, rock en légendaire, si ce n'est l'un des plus utilisés, puisque tous les free players rêvent de l'avoir et essayent de focaliser en premier sur ce gouverneur. les autres joueurs, les pay to win, eux, l'ont et le jouent en priorité. C'est Richard. Donc Richard, ça part sur le, même système que le précédent euh, schéma. Alors c'est classé avec euh, plusieurs icônes comme vous le voyez en bas. Donc euh, les batailles, les champs de bataille, les combats en champ de bataille, donc le KVK ou Osiris, les défenses de garnison et les attaques de rallye. Donc avec une légère différence par rapport à ce qui avait été fait pour la fiche épique, des commandants épiques. Et on le voit que c'est euh, les, commandants les plus utilisés, sachant que là, cette, euh, fiche est un peu plus ancienne puisque celle, euh, la précédente, celle des épiques euh, était mise à jour euh, au 14 euh, novembre. Celle-là est du 22 octobre. Bon, ça reste il y a trois semaines, hein, c'est pas non plus quelque chose qui manque de mise à jour. On le voit, il y a les commandants les plus récents. Il n'y a pas évidemment Attila ni notre ami Takeda qui viennent tout juste d'être disponibles d'ailleurs. Mais on voit, il y a Edouard, il y a Alexandre, il y a Constantin, il y a les commandants, les derniers commandants. Alors, Commençons donc euh, par Édouard. On le voit, Édouard sur les trois, sur euh, les champs de bataille, la garnison ou les, les rallyes. Bien évidemment, il est associé très souvent à Martel. Un peu moins euh, à Constantin. D'ailleurs, il est mis qu'en garnison défense. J'ai rarement, si ce n'est jamais vu sur les champs de bataille en tout cas, ni même en défense de garnison ou en attaque de rallye, le duo Martel-Constantin, mais Martel, pardon, Richard-Constantin, mais euh, apparemment il utilisait Évidemment, le duo en champ de bataille, en KVK, le Richard Alexandre, ultra performant. Si vous avez ces deux commandants, clairement vous êtes un monstre, même si je vous conseille là pour le coup de faire euh, l'inverse, qu'on verra après. Et pour finir avec Sunzi, évidemment euh, le binôme avec Sunzi qui apporte à Richard en plus de pouvoir tanker pendant très longtemps, puisque quand vous faites euh, des 1v1 en infanterie, euh, vous allez voir, ça va prendre des plombes. Euh, donc de pouvoir tanker très longtemps, d'avoir une attaque de zone, qui va pouvoir lui permettre de frapper massivement plusieurs troupes. Donc vraiment un, bon binôme si vous n'avez pas de, bons légendaires à associer. un bon binôme reste Sunzi, vraiment très performant et qui fait masse dommage. En deuxième euh, martel, donc moi pour euh, Richard, évidemment, euh, je vous conseille de le mettre avec martel si vous l'avez de façon assez, simple et assez, je dirais, générale, puisque c'est ce qu'on fait, ou avec Sunzi si vous ne l'avez pas, parce que c'est vraiment un, bon, un bon binôme, un bon duo. Richard, pas Richard, Martel, on va y arriver. Martel donc euh, en binôme sur les champs de bataille ou la garnison de défense, bon avec Richard classique, euh, là-dessus euh, évidemment il faut, faut, bien mettre ses armes. Avec Constantin, là aussi j'ai jamais vu de duo Constantin avec Martel en premier, mais ça doit se faire. avec Yin Seong, je n'ai jamais vu non plus, mais c'est le même avantage que Sonzi. D'ailleurs, on peut le mettre avec euh, Richard aussi. Hein. c'est faire de, la zone, même si euh, c'est euh, plus pour les archers. Et Sonzi, classique. Là, je vous conseille la même chose à l'inverse. Hein. Richard avec Martel. Martel avec Richard, on va y arriver. Ou Martel avec Sonzi que ce soit pour tout type, là hein. l'un pour la garnison de défense ou, euh, ou les champs de bataille, ou, euh, avec, euh, les, ou pareil, hein. même, même en défense de garnison, ça peut le faire, même si c'est un peu plus faible, faiblard, vaut mieux l'utiliser sur les, combats en champ de bataille. Alexandre, Alexandre, c'est un monstre, hein. de toute façon, tout le monde le sait, c'est un commandant que je vous recommande si vous avez la possibilité de l'avoir, montez-le, il est vraiment très très puissant. Euh, avec euh, Yin euh, pour la même chose ou avec Richard avec le combat sur les champs de bataille ou les attaques de rallye. Moi Alexandre je le conseille en binôme si vous l'avez avec Richard parce que évidemment c'est ultra performant, c'est monstrueux comme, duo et si vous ne l'avez pas encore une fois avec Sunzi ça fait aussi l'affaire, hein, on, peut, on peut le faire, ça rajoute de la zone et Sunzi reste un excellent commandant. Constantin, Constantin qui est un commandant aussi très efficace, très puissant. Constantin, il peut être en binôme, ou on le voit en binôme avec Martel, euh, pour les garnisons ou l'open field. Je conseille pas forcément ce duo avec euh, Alexandre en, combat de champ de bataille. Jeanne, la reine des debuffs, ça peut le faire aussi si vous avez Jeanne euh, expertisée et que vous n'avez pas de meilleur pairing. Ou avec Richard, Personnellement, Constantin, il n'est pas monté très haut, donc je saurais trop vous conseiller. Je pense qu'avec Martel, bon, ça reste un, bon binôme. Hein. C'est Constantin, il, est bien puissant. Avec Martel ou avec Jeanne, si vous voulez débuffer, puisque euh, Constantin aussi est un bon débuffer, donc c'est un, pairing, un duo qui, qui, fonctionne bien. Minamoto, Minamoto, avec qui il est associé Évidemment, là on pourra en avoir qu'un. Tout le monde fait ce duo Minamoto Kao Kao. Si vous n'avez pas la chance d'avoir Kaokao, là vraiment, euh, on n'est que sur des, combats en open field, mais on pourrait euh, être évidemment sur euh, du combat contre les barbares. Là, Pelage ou Bébar fait aussi l'affaire. Hein. Vous pouvez mettre les deux, ça roule. Moi, personnellement, Minamoto, je le mets soit avec KO je le mets aussi avec Bélissère, puisque Bélissère est un peu le KO épique. Donc je le mets aussi avec Bélissère avec euh, tous euh, ça marche. Si vous voulez plus maxer euh, les dommages, évidemment, ce sera et que vous n'avez pas Kao Kao, ce sera pelage ou bébar. Si vous voulez plus travailler aussi, avoir plus de rapidité, évidemment, ce sera Bélissère. Saladin, Saladin, donc un bon commandant bien puissant également avec Kao Kao ou avec Jendis ou avec Yin On le voit pour Jendis ou Yin c'est plus sur de l'open field ou du rallye qu'il est utilisé. Alors, moi, je vous conseillerais plus Saladin si vous l'avez euh, d'un bon niveau plus que genghis de le mettre avec Genjis ça reste un binôme qui fonctionne avec Kao aussi, moins avec euh, Yin Seong, mais euh, Saladin genghis ou Saladin Kao, Kao restent des bons binômes. Même si on y vient, on arrive à Genjin Scan, là genghis pour moi c'est si on exclut Takeda et Attila qu'on n'a pas encore pu tester puisqu'ils viennent de sortir, Gengis Saladin reste monstrueux en cavalerie. Ça reste vraiment euh, le binôme de référence. Gengis Saladin, on le voit en tout, hein. en open field, en défense de garnison, en rallye attaque. C'est des dommages, énormément euh, de dommages de DPS. Donc vraiment ça, si vous avez la possibilité de l'avoir, de le faire, faites-le. Vous pouvez y aller les yeux fermés. On est vraiment sur du très très lourd et du très efficace sur les champs de bataille. Alors, on en arrive à Sid. Sid, bah, c'est assez simple. Hein. Sid, c'est forcément en binôme avec Inseong. Euh, vous pouvez le mettre si vous n'avez pas Inseong, évidemment, euh, Kusonoki euh, avec ou Herman. Ça fonctionne aussi. Si vous n'avez pas Inseong et que vous voulez mettre Sid en premier, je vous conseille plutôt Kusonoki que Herman. C'est une préférence, je trouve que ça marche mieux pour mon style de jeu. Mais après, euh, vous pouvez vraiment euh, le mettre avec n'importe quel binomarché, marché. Ça marche. Sid, c'est un, bon commandant sans être un commandant euh, exceptionnel. Yin Seong, donc, qui, qui, lui est aussi un des tout premiers commandants du jeu avec Richard, qui est également monstrueux avec sa zone quand il est expertisé et sa zone à 360 degrés. C'est vraiment du très très lourd. Vous pouvez ne pas aller jusqu'à l'expertise si vous le mettez en commandant second. Hein, Yin Seong, vous pouvez le laisser en 5-5, ça reste très lourd. On va le voir après avec Edouard. En second, il est très puissant. Donc en binôme avec n'importe quel commandant, Sid, euh, Kusonoki, Alexandre. Alors là, je ne l'ai jamais vu avec Alexandre mais si certains le font, il doit avoir une raison. Moi, je ne vois pas la pertinence même en open feed. Euh, Yinseong, je le mettrai en binôme si vous n'avez que, des, que celui-là en légendaire de montée. Avec pareil, Kusonoki, euh, ça fonctionne bien. Sinon, euh, je le mettrai moi personnellement en commandant en second. Et en commandant en second avec qui Avec Edouard. C'est d'ailleurs un, des templates que moi j'utilise, un des binômes que j'utilise. Edouard en premier en 5-5-5-1 et euh, Yin Seong en second, en 5-5, 1-1. Ça marche, ça tape très lourd, ça tape très fort. Euh, et en attaque de rallye ou en open field, là ils l'ont pas mis en open field, mais en attaque de, en open field, ça marche très très fort, ça fait beaucoup de dommages. Et malgré la non-expertise, ça frappe, c'est du lourd. Hein. Et euh, évidemment, vous pouvez le mettre aussi en, avec, en, binôme, en second commandant, ce, ce, commandant qui est un commandant récent, qui est Tomiris. Edouard Tomiris ça fonctionne aussi bien, ça marche bien. Moi, j'ai les deux. Tomiris n'est pas, est pas très monté, donc je ne l'utilise pas. Euh, en revanche, de ce que j'ai pu en voir, Edouard, Inseong, si vous l'avez, ça fonctionne mieux, en tout cas sur, euh, l'Open Field Battle. Donc, c'est celui que je vous conseillerais. Puis, euh, Inseong étant un commandant beaucoup plus ancien, il est probable que vous l'ayez à un niveau plus élevé. Euh, Fleda, la reine des légendaires euh, free players, qui est un très bon commandant, euh, ceci étant. On le voit, on peut l'associer à un peu tout le monde, à Barca, à Inseong et à Bebar. Euh, mais pour finir avec Jeanne, moi, je l'associe à Jeanne. C'est ultra efficace. Le binôme. Je ne gâcherai pas les autres commandants. Je dirais avec Etelfleda. Euh, je mettrai vraiment Jeanne. Ce binôme-là, il est très lourd. Il frappe très fort. Vous pouvez y aller les yeux fermés. En revanche, un conseil que je peux vous donner, c'est pas un binôme qui doit tanker. Donc c'est un binôme qui doit être en retrait. Laissez prendre l'agro et le tank par un autre, une autre de vos troupes, une troupe infanterie hein, évidemment de préférence. Et mettez derrière Etelfleda et Jeanne qui vont débuffer massivement. Et là, ça va être très très lourd. Vous allez faire très très très très mal. Enfin, c'est le conseil que je peux vous donner pour Ethel Fleda, c'est vraiment d'utiliser avec Jeanne parce que c'est ultra efficace. Mais attention à ne pas tanker, sinon la troupe va vraiment vraiment euh, prendre cher là et vous allez vraiment vous faire dégommer très rapidement. On finit avec un commandant qui n'a pas une très grosse utilité, euh, de mon point de vue, il faut bien le reconnaître, qui est euh, Wu ou Zetian. Euh, qui est euh, le commandant qu'on pouvait obtenir euh, lors du précédent, du KVK saison 2, si je ne dis pas de bêtises, tout comme euh, on pouvait obtenir Charlemagne pour le KVK à saison 1. D'ailleurs, Charlemagne n'apparaît pas dans ce document. Alors, Wu Zetian, c'est un commandant que moi personnellement, je n'utilise pas, ni en leadership, ni euh, pour protéger euh, ma, ma ville en garnison, puisque c'est un commandant leadership, garnison soutien. donc, elle est associée généralement à Inseong, à Constantin, on est que sur de la défense de garnison, hein. à Richard à Martel. Si je devais la prendre en défense de garnison, personnellement, au regard de ses skills et de ses compétences, moi en défense de garnison, je préfère bien évidemment avoir Richard ou Martel, du binôme bien classique, bien puissant. Sauf si vous l'avez à un niveau élevé parce que vous avez gagné le KVK euh, saison 2. Moi, c'est un commandant que je vois très très rarement utilisé. C'est pour ça que je veux bien croire que ceux qui l'utilisent l'utilisent en défense de garnison. Sachant qu'on la sort jamais, au moins on a l'assurance que si notre ville est attaquée, au moins elle est là pour euh, la défendre. Voilà, écoutez, pour ce document, euh, encore une fois, comme pour le, comme pour, euh, le, document épique, lorsqu'il sera mis à jour, ça sera l'occasion euh, d'en discuter. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à mettre les duos que vous utilisez est ce que vous pensez de, ce travail fait par notre ami le panda abusé. moi, je trouve vraiment ce document, encore une fois, intéressant. Alors, certes, il n'est pas parfait, certes, il manque des choses, mais au moins, ce document a le mérite de synthétiser ce qui se fait couramment pour tous les joueurs et euh, d'arrêter de se poser la question avec quoi je peux l'associer. Là, on voit immédiatement avec quoi on peut euh, l'associer, avec quoi les autres joueurs euh, le font, avec quoi c'est couramment associé sur chaque royaume. Et je trouve vraiment ce document intéressant et vraiment pertinent de la part de notre ami Abusé de Panda de l'avoir fait. C'est vraiment une bonne chose et ça va être très utile pour toute la communauté et pour tous les joueurs. On va se laisser là-dessus.